Nous sommes réunis cet après-midi pour glorifier le Seigneur comme c'est la fin de l'année. Dieu est grand, Dieu est bon. Si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité, c'est parce que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il a voulu qu'on soit vivant aujourd'hui. Certains nous ont précédés, des amis, des proches, des membres de famille. Ils sont partis au, à l'au-delà. Le Seigneur l'a voulu ainsi, nous le glorifions. Ceux qui sont en vie, c'est pas que nous sommes meilleurs que les autres qui sont partis, mais Dieu dans son amour nous a fait cette grâce et nous voulons l'adorer. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. je t'adore. Je Covid qui nous a frappés, si nous sommes debout aujourd'hui en train de te louer, de te glorifier, Seigneur, c'est parce que tu es bon. Tu es incomparable. Nul n'est comme toi. nzambe nanga napesa yo someday me Thank you.